Gaurko bideon historiotxo bat kontatu nahi dut. Aurrekon guatu nintzen ontaz, eta bueno, Twitterren ja kontatu nun, baina iruditza zait hemen bideo baten gordeta ere anekdota politia dela. Aurreko astelenen, ETB bateko euskal Euskalonski programaren bigarren denboraldia hasi zan. Eta bigarren denboraldiko lehenengo saion Tokiotika nahi zian. Je, Japoneiar Euskaldunak erakutsi zituen, eta bueno, ba, oso programa politia izan zan beti bezala. Kontua da, nahi guatu zitzaitela, ba, guain dela urte pila bateko esperientzia pertsonal bat, eta, bueno, ba, hoxe, anekdota polikia dela iruditza zait, eta hemen ere kontatu nahi nun. Oain urte batzuk, urte desentez, naiz guatzen zehazki zen bat, baino esango nuke unibertsia den hasi baino lehenago izan zala, ba, iluntze baten, iluntze gau parte baten, etzan oso berandu, baino ilunduta zeon, orduan imaginatzen dut negualdea izango zala. Bueno, bai, etxen gendela anuetan, gurasun etxen ikusi genuen eh, etxe ondoko autobus paradan, pertsona bat zeola ba, autobus paradako bankutxon, oza, markesinako bankutxon, etzaten edo, bueno, lotarako prestatzen bezala amak ikusi zuen eta kezkatuta gelditu zen, ba, bueltaka, ez? Iruitu zitzaiola, igual gazte bat zala, eta izan zitekela, ba, etxetik aldeindako norbait, eta etzeki lazein, eta, bueno, erabakizun jetxingo zala, aber zerbait behartzun galdetzea. Gizaino, aber ama baino, ze hasiko ze hauain, zu zer dakizu zein dan, baina, bueno, behi buru sartu zitzaion, jun behartzula berrondo zeon behidatzea, eta guri ere esatez ba, egunen baten, zerbait pasatze baldin bazitza egun edo kalen norbaitek ikuste baldin bagintun be gustatuko litzaiokela ba pertsonaren bat gutaz ere kezkatzea. Orduan, bueno, ama jetzi izan beregana eta biak etxea etorri zian. Eta bueno, ba etxetikan beidatuta irutze zitzaiguna neska gazte bat zala, azkenen zan 30 e, urte inguruko mutil japoniar bat. Gaztea zala baita, baina bueno, ez guk uste genun hori beintzat. Ta bueno, ba kontatu zigun e, euskera ikastena izala, Japonen, euskera zaitu ginen itzaiten gure arten, behakin. E, kontatu zegoen, oi, euskera ikastena izala Japonen, eta bueno, ba, euskal herria etorri zala, ba, pixkat euskera praktikatzea, eta egunen zehar, ibili zala, ba, inguruko herritatikan, ba, bai, andoa eta hola uste tesan zigula, Eta klaro, ba, beak jendiai euskera zitzeite ziola, baino jendiak erantzute ziola gazteleraz. Eta beak gazteleraz etzekin, beak zekin japonesez, inglesez zerbait, eta euskeraz, orduan Zeon pixkat harrituta eta triste, ze beak ba, oi, euskera praktikatzeko asmoz etorri zale euskal herria eta hemen zebilela, baino zailtasun pila bat izan zitula, ba hoxe jendiai euskera zitzeite ziolako beak eta behai gaztelera zerantzute ziotelako. Ordu, ba, galdetu genion aber, zeik ezun autobus paradan zertze bilen, esantzikun hoxe, ba, bueno, eh, lotarako leku bila zebilela eta azkenen gauak anuetan harrapatu zuen, eta nuetan ez da lotarako lekuik ez dago ostalik, edo albergeik, edo lako ezer. Orduan bai, amak esan zion etxea etortzeko, etxeen e, zerbait jantzun, afaldu gabe zeolako, udare batzuk eman genizkion, eta aitu ginen hitz egiten baita udarea esateko euskerazko modu diferentei buruz, amadaria, txermena, horri buruz ebai aitu ginen, eta, bueno, azkenen atxak kotxeen tolosarantzea mantzun balotako leku baten bila eta hortxe bukatu zen gure superaventura Euskaldun Japoniarrarekin Baina, bueno, mm, oso kuriosoa izan zen, ez? Ba, batez ere, oi, eh, kontatzen, kontatu zigulako nola euskera praktikatzea etorri zen Euskal Herria eta topatuzuna izan zela, ba, gaztelera zitzegitezion jendea. Eta, en fin, Gero gainean, handikan, eh, ez dakit, urte batzuta edo urte gutxia ikusi genuen berriz telebistan, bai, olako beste programaren baten bere esperientzia kontatzen, ba, euskera ikasi izanaren esperientziai kontatzen. Ez naiz guatzen bere izena, eta nik uste bertan bere aurpegia ikusizkio ere enuke eh, la rekonozituko. Baina, bueno, hoxe, ba, historia hoi edo anekdota hori kontatu nahi nu, ze aurrekon eh, Tokiotikan egindako Euskalonski programa ikusitakoan, ba, behataz guatu nintzen, eta esan nagoa bat Twitterren ere kontatu nun historia, eta bueno, anekdota politia da, eta hoxe, ba hemen ere kontatu nahi nun. Eta hoxe da dena gaurkoz, ba eskerrik asko bideoa ikusteagatik, eta horrengor arte. Aio!